Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի այգե սիրահարներ, այսօր ես տանձի ծառ եմ մետում, ու ուզում եմ, որ տեսնեք ինչ վիճակում է հասել այս տանձի ծառը, որը որ բաց թողնված այգի է եղել, հիմա այգու տերը ուզում եմ որ մի քիչ բարձացվի վերը, որովհետեւ շատ է ցածր, տակով անցնել չի լինում։ Սիրելի ընկերներ, իմ հետևում գտնվող ծառը արդեն հարված է, խնձորի ծառը։ Ու սենց դեպի ներքև բոլորն արված են արդեն։ Հիմա ընթացքը կտեսնեք ավելի մանրամասը մասը ինձնից վերև դեռ արված չի։ Տեսնում եք։ Այսենց բաց թողնված ծառեր ունենք։ Իմ հետևում հիմա դամբուլի ծառը, ավելի ճիշտ ծալոր։ Տարբեր, տարբեր, դեղց, ծիրան, սերկեֆիլ, տարբեր ծառեր կան բերքատու։ Հա մենք պետքա բոլորը կարգի բերենք։ Սա ես ձեզ ցույց կտամ որ տանձի մասին է խոսքը։ Խոսքը այս տանձի մասին է։ Տեսնում եք ինչ վիճակում է։ Միջև ուր է հասնում ճղները։ Սկզբնական շրջանում մշակվել են ծառերը։ Նախկին այգու տերը հետարքիր ձևով է մշակել սիրել է ինքը այս ձևի ծառեր ունենալ ցածր բնով տեսեք ես հեսա մի հատ էլ ծառ ցուստան ձեզ տեսնում եք թետարքի ձև է մշակել բայց ժամանակի ընթացքում հնացել, չմշակվել, չզբաղվել, ինքը դարել է այսպես մի հատ շատ վատ վիճակ։ Հիվանդ, չոր, ճղներ, Ամբողջը պետքա թարմացնենք։ Ամբողջ այգին։ Խոսքը հիմա վերաբերվում է այս տանձի ծառին։ Հիմա տեսնում եք, մենք պետքա ներքևից ճղները սկսենք մաքրել, բունը բարձրացնենք վերև։ Ձևը պահելու ենք բաժակաձև, բայց հնարավորին չափով բարձրացնելու ենք ու վերևից նաև կարճացնելու ենք։ Հիմա մենք եթե սա վերևից մենակ կարճացնենք, կստանանք լրիվ ոչ թե բաժակաձև, այլ ավելի շատ ապսեաձև, շատ բաց կլինի։ Բայց մեզ պետքա որ մենք իրան կարանանք տակից ճղներ կտրենք, բունը բարձրացնենք վերև ու մի քիչ կողքերից հավաքենք, որ դառնա սիրուն մշակված ծառ ընթացքը կտեսնեք։ Տեսնում եք ընկերներ ջան, նայեք ուրեմն ասեմ։ Այս ճյուղը ամբողջությամբ պարկած ճյուղը հեռացվում է։ 1 Երկրորդ ճյուղը սա հեռացվում է։ Պարկած ճյուղը, բայց 2 սա այս ճյուղը հեռացվում է հետո ստեղից հեռացվում է նույնն էլ բոլոր իշնող ճյուղերը հեռացվում են պարկաշ ճեղները հեռացվում են որ ընդհանուր բոլոր կողմերից կարանանք իրան հավաքենք։ Հիմա ես այս կողմից էլ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, որ դուք տեսնեք ծառի թեքված աստիճանը ծառ ամբողջությամբ իր ծանրության հաշվին ժամանակի ընթացքում ծառի բունը թեքվել է։ Հիմա մենք պետք է հնարավորին չափով ծանր կողմը թեթևացնենք թե ուժը տանք հակառակ կողմին, որ ինքը կարանա ժամանակի ընթացքում իրավողությունը պահպանի։ Եթե սենց երկար գնա չմշակվի, ժամանակի ընթացքում շատ հնարավոր է ծառը ամբողջությամբ դուրս գա արմատից ու շուր գա։ Հա պատկերացրեք մոտավոր ինչ պետք է արվի։ Thank you. 哦，好。 Ah, ah. Հիմա ցույցտան մոտիկից պատկերացնեք ինչ կատարվեց։ Տեսնում եք ինչքան հավաքվեց ծառը։ Այսինքն այս փրվածությունը մենք հանեցինք։ Հիմա արդեն կաշխատենք ներսում չորացած ջարդված ներս աճող ճղները կմաքրենք, կազատենք բունը լրիվ Հետո կսկսենք արդեն վերևից իջացնել կտրվածներն էլ դեպի դուրս։ Մոտավոր ես սենց մի հատ ճուղ ցույց տամ, դուք տեսեք։ Հիմա տեսնում եք սա ու սա, ստեղ կտրված քարվ է։ Տեսնում եք դուրս ճուղ ենք ունեցել։ Աճելա, բայց երկրորդն էլ կա։ Հիմա այս տարբերակում այս ճյուղը պետք է հեռացվի, որովհետև նախ կպնում են իրար, բացի այդ մոտիկ են տարածությունը իրանց։ Եթե այս ճյուղը գտնվեր մոտավոր այս տեղում, չէինք հեռացնի, բայց այս պարագայում տեսեք ինչքան մոտիկ են իրան ու ավելի շատ խանգարում են։ Ու տենց շատ-շատ ճղներ կան, որ պետքա ճիշտ ուղություն տանք իրանց։ Տեսնում եք ինչքան ճուղ կամ ներսում աճող։ Օրինակ սա։ Տեսնում եք ամբողջովին ներսում աճում։ Հնարավորություն էլ չունենք այս կողմից այս կողմ եկող ճուղ, որ բերեխոտ տանք դրան։ Բայց ինչև է հնարավորին չափով կմաքրենք, նաև այս հաշ ճուղը տեսնում եք, այս հենց որ բարձանում է վերև սա էլ պետք է հեռացվի, հնարավորին չափով ուղությունը փոխենք դեպի դուրս։ Կարող է ամբողջությամբ չկտրենք, ինչ որ մաս կտրենք։ Կարող է եւ այնտեղից ամբողջությամբ կտրենք։ Լավ, այսինքն նորից տեղադրեմ սիրելիներ, շարունակությունը տեսնենք։ Բայց հիմա տեսնում եք արդեն բավականին ծառի բունը բարձացա վերև, տակով անցնել լինում արդեն, մշակել հեշտ կլինի։ Ուհ ամբողջովին չոր, ջարդած ճղները մաքրում ենք։ Ու մաքրում ենք նաև այն ճղները, որոնք որ դեպի ներս են աճում։ Հնարավորին չափով մեջը ազատում ենք, բացում ենք։ Ճյուղը ճղին կպնող պարտադիր հեռացնում ենք, որովհետև ժամանակի ընթացքում այդ կպնող ճղները բոլորը վնասվում են։ Ճղի կեղևն է վնասվում։ Ու հնարավորություն է տալի շուտ հիվանդանալու, սնկային վարակներ ստանալու։ Դրա համար հնարավորին չափով մաքուր ենք պահում։ Ունենք նաև հին բերք տված հատվածներ, որոնք չորացել են ու արդեն հիվանդության հաղթուր են դառնում ժամանակի ընթացքում։ Դրանք էլ բոլորը վերացնում ենք ակրում ենք, որ չմնա, որովհետև արդեն հենց իրանք հիվանդ հատվածներ են ու ժամանակի ընթացքում տարածում են։ Մյուս առողջ ճղներն էլ են հիվանդացնում։ Հա, հիմա տեսնենք սա ինչ ենք անում։ կարող ենք ժամանակավոր տեղից հեռացնել այս ազատ տեղը լրացնել այս ճյուղով չգիտեմ ձեզ ոնց է երևում Նաև բոլոր թողած հին չոր փոչերը, որոնք որ կտրել են, խորը չեն կտրել, կտրվածքից խորը չեն արել, բոլոր ինչքան տես չոր թողնված փոչեր կա, դրանք էլ բոլորը պարտադիր պետքա մաքրվեն։ համյա չորնավոյ կտրենք դրվածքը պարտադիր հենց ենք անում, որ մաքուր լինի, շջարդվի կտրելուց, որովհետև դա հետևանք է բերում ժամանակի ընթացքում։ հիմա կասեք լրի մեջը տկլորանում, հա։ Այո։ Այս պարագայում պետք է բացվի։ Եթե փոքր ճեղներ են, կարող ենք թողել բերք տա, բերք հավաքենք, հետո հեռացնենք։ Բայց այս պարագայում մեծ ճեղներ են ներսում հաճող, հնարավորին չափով պետքա ազատ ենք ներսը, որ համ քամի մտնի, համ արև արևի շող կանցնի ներս, որ ծառի բունը կարանա ապրի, սենց ասած։ Բոլոր ուղղությունները տալիս են դեպի դուրս չորերը մաքրում ենք, ճուղը ճղին կպնող ճղները հեռացնում ենք։ Տեսնում եք ներսում հաջող ճյուղը հեռացրեցինք։ Հիմա տեսեք ներսը ինչքան ազատվեց, բայց դեռ բավականին կա։ Իսա ընտրեցինք այս տարբերակը, փոխեցինք ավելի երիտասարդ ճղի վրա ուժը ու դեպի դուրս աճող արդեն, բայց վերևից է կարճացնենք, չենք թողի, որ ինքը մնա ժամանակի ընթացքում դառնա գլխավոր ճյուղ ու սա աճը ուժը վերցնի իր վրա։ Դեռ տեսեք ինչքան խիտ աստեղ, ինչքան աշխատանք կա։ Բոլորը պետքա հերթով կարճացնենք, մաքրենք, չորացած, հիվանդ, տեսնում եք։ Այսպես կան չորացած ճղներ։ Օրինակ սա չոր այս սևը ինքը ամբողջությամբ սևացել է ես ուզում եմ աշխատանքը վերջացնեմ սիրելի ընկերներ այս այս պահը այսենց դուք ինքներդ էլ ֆիքսեք ինչ վիճակում է մեկ էլ վերջում նորից կմիանամ ու ձեզ ցույց կտամ Սիրելի ընկերներ, նայեք մի հատ էլ շատ կարևոր բան ցույց տամ ձեզ։ Տեսնում եք ծառի կտրվածքը արվել է ճիշտ, բայց քանի որ կեսից կոտրվել է, տեսնում եք, դրա համար չի կարողացել լրիվ վերքը վերականգնվի։ Բաց է մնացել։ Հիմա տեսեք սա, տեսեք, կտրվածքը ճիշտ է եղե, ինքը լրիվ կարացել է փակի։ Իսկ հիմա ուզում եմ ցույց տամ, որ կտրվածքները, որ սխալ են եղե, ինչա կատարվի։ Նայեք հիմա տեսեք ստեղ ինչքան բարձրաթողվ է Ստեղ նույնը, ստեղ նույնը, ստեղ ճիշտ է արվեք տրվածքը, տեսեք։ Հիմա ես այսենց բոլոր չորուկները, սխալ կտրվածքները բոլորը վերականգնում եմ։ Տեսեք, ճիշտ կտրվածքը ոնց է փակում։ Այս տեսեք, այսպես թողում են։ այս, սա խնդիր է, սա սխալ կտրվածք է անկյունով, ստեղից են կտրե։ Վերջացրեցինք։ Տեսնում եք, բոյն ինչքան ենք իջացրե ու իրան ինչքան ենք հավաքել այդ փռված վիճակը կոկիկ ածրեցինք, սենց ասած, լարավ նորմալ ծառի տեսք։ Հիմա ես մի հատ բան եմ ուզում նորից ցույց տամ ձեզ։ Տեսեք, ունենք գլխավոր ճյուղ, սա է, հանց բարձանում է։ Սա ժամանակի ընթացքում դառնալու է մեջտեղի գլխավոր ճյուղ, բայց քանի որ ինքը բաժակաձև է, մենք հլվոր իրան պահում ենք բաժակաձև։ Իսկ մնացած ճղները, որոնք որ իրանից ներքև են գտնվում, վերևում կտրված ճղներն էլ են, բոլորը գլխավոր ճյուղից ցածր են։ Ու ամեն մի ճյուղի վրա, ամեն մի ճյուղի վրա կա գլխավոր ճյուղ։ Մնացած իրանից ցածր ճղները համարվում են իրան ենթարկվող ճղներ։ Դրա համար երբ որ մի ճյուղի վրա կտրվածք են կատարում, օրինակ այս ճյուղի վրա, պետքա նայենք, որ իրա գնացող դեպի վերև ամենա վերևի գտնվող ճյուղը, որը որ գլխավոր ճյուղը, իրանից դուրս եկող ճղները բոլորը պետքա իրանից ցածր լինեն։ Գոնե ասենք 2-3 սանտիմ, հա, լավ շատ չեմ ասում, 5 սանտիմ, գոնե մի փոքր ցածր լինեն գլխավոր ճյուղից։ Սա վերջացրեցինք, սիրելի ընկերներ։ Սա տանձի ծառներ։ Հարցերի դեպքում մեծ սիրով կպատասխանեմ բոլորիդ հարցերին։ Ստեսություն։